nyereka inzira y'ukuri nyereka inzira y'ukuri igice cya gatanu abana b'imana n'abana b'abantu abana b'imana n'abana b'abantu itanguriro igice cyaho cya kane adamu na eva bakomeje kurindira iryo sezerano bari bahereje guhabwa ntabwo barihebye barimenyeshejwe yuko atari abo gutabwa yamara yuko hakiriho ibyizigiro kubera yuko naho adamu wa mbere hari ikintu ushaka kubabwira yuko imana yari yaremanye adamu ubudahangarwa n'ubutware bwo ku isi igihe adamu acumuriye igihe adamu acumuriye ubutware bwaramuvuye ko bugenda kuri satani nicyo gituma hariya mu gitabo cyaho cy'abaroma igice cya kane ku murongo wa kane havugwa yuko satani ari we se w'isi cyangwa imana y'isi muri ubwo buryo satani yari yigaruriye isi ayibwira gwiriwe ayikura mu byara by'abantu kubera yuko abantu bari barimiwe muri adamu kandi adamu niwe yategereza gucika umugisha abantu bose bamukomoka ko bagacika abakomeye baganza ibyaremwe byose ariko adamu yari yamaze gutakaza bino bintu byose ni kuvuga ngo na twebwe ubwacu twari twamaze gutakaza kiriya kintu cyose ubutware bwari bwatakaye satani yari yigaruriye ino si ariko adamu ahabwa isezerano y'uko biciye mu maraso hazovuka umwana w'umuhungu uwo akaba ariwe azotegerezwa kumugarurira ibyari byaranyazwe mbere agapfa mu gishingo ciwe kugira ngo abashobore gukira rino sezerano adamu yararikomeje nimurabe ukuntu abyaye umwana wiwe wa mbere yaciye amwita kayini bisobanura ngo turamubonye kubera yuko bari bizigiye yuko bagiye kubona umucunguzi yari agiye kuza yamara ntago ariko byari bimeze hariya mu itanga igice cya kane hambarira yuko inyuma yo kubyara kahini babyaye na aberi ariko ngo aberi yari umuhigi yamara kahini nawe akaba umuntu yiwe utukura cyanke w'umurimyi bagenzi ndashaka ngo icigwa kino gice tugeze ko mugikurikirane neza kubera yuko ni igice noneho gikomeye mwari n'urukurikirane rw'ibyigwa bitwereka inzira y'ukuri iyo ariyo icatumye abere imana ihamagarira bano bana ba bano babyeyi bacu ba mbere kuyishikanira ibimazi ariko ibyanditswe byera bimbarira iki bimbarira yuko adamu na eva bari barigishije bano bana babo ibyo gucungurwa bari barigishije ibyo gutanga ibimazi bano bana babo bari barigishije abana babo yuko hakwiye gutanga ikimaze kiva amaraso mbere inyigisho yava ku ihema ryo mu ijuru ryama yivuga kwa kino kintu imana guhamagara bano bana ngo batange ikimaze imana yari ishatse na bonyine bashyire ku muzirikano kino kintu yuko hagomba kugira ikintu giseseka gisesa amaraso kugira ngo umuntu wese ashobore gukira ijambo ry'imana rimbarira ngo aberi ikimazi ciwe kirashimwa ariko icya kayini nticyashimwa kubera yuko kayini yatanze ibivuye mu byimburwa byiwe kayi aberi nawe atanga igikoko kahini yanse guca bugufi yanse yakunishize hejuru maze mu kugushyira hejuru no gutemera guca bugufi ataha icyicaro muri we satani satani atangura kumuhenda amaze kumuhenda akora iby'imana itari yamubwiye bagenzi abantu benshi bo mwa kino gihe bashaka kuyoboka imana nk'uko bigombeye abantu babakuriye mu mashengero yabo barabizeza ibitangaza ega imana nawe irakumva ega ibintu gusenga no gusenga umunsi n'umunsi amategeko yarakuweho hamwe n'ibindi byose bivugwa n'abantu maze bagafata ingingo yo gusenga imana nk'uko bigombeye uku niko byagenze no kuri bano bantu kayini aca afata ingingo yo kumvira imana nk'uko yigombeye yamara mu baheburayi igice cya cumi na rimwe ku murongo wa kane hatubwira yuko icyatumye abeli akora iby'imana igomba ni uko muri we yari afise ukwizera kandi ukwizera yari afise nk'uko yakobo abyandika mu gitabo cyiwe igice cya kabiri ku murongo wa mirongo ibiri na kabiri ngo ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye ukwizera kwa aberi ntabwo kwagarukiye mu majambo gusa ahubwo kwarabandanije gushitsa no gukora icyo imana yamubwiye yabara kahini yari afise ukwizera kw'amanyama yagize ukwizera kw'amanyama amaze kugira ukwizera kw'amanyanga yakira icyicaro cyiwe muri satani kwa kwiyobeka kwaranze satani bwa mbere nawe guca utangura kumubonekamo aca yumvira imana mu byo kwikurayo atangura kugenda nk'uko imana itabutse, hatabayeho kwizera ntabwo umuntu ashobora kumvira imana yamara kandi ukwizera tuvuga ngaha ni ukwizera kugaragarira mu bikorwa atari uko amanyanga nk'uko satani yagukoze kayini nawe akaba yarakubandanije kayini yari afise ukwizera mu by'ukuri kw'amanyanga satani n'inkerebutsi yaranyarukije noneho gukuza ishavu rya kayini igihe kayini amariye kubona yuko ikimazi kimwe kitumviswe satani yaciye azana nk'imbugita arakarisha cyane ishavu ryarurumba riba ikintu gikomeye kayini arahindurirwa amaso aratukura acika ikindi kintu mu mwanya mutonya cyane yiyumvira ikindi kintu akwiye gukora kayini ntiyarazi ko kwica bibaho ikibi cyari kizi satani yamara satani aramubwira ati wewe utora umuhiri uramukubita umaze kumukubita acapfa aha kayini aca iyo nama kibaye nziza inama za satani ziza zije gutorera inyishu ibibazo bya benshi bibaza mu bwenge bwabo barondeye ukuntu bazitorera umuti bikanka nuko aca kuri mwene wabo aramwica umuntu wa mbere aba arapfuye amaze gupfa imana yaraje itangura kubaza kahini ntumbaze njyewe n'umurinzi wa mwene wacu ibyo ntumbaze abantu benshi bakora ibibi bamara gukora ibibi bakarongera uburyo babikavuga kandi ntibimenyekane abantu benshi barakora ibibi bakibagira yuko imana ibabona bakarondera uburyo babifukafuka ntibimenyekane kayini niko yagize nawe yarondeye uburyo abifukafuka ntibimenyekane yamara mugenzi nagenda kubwire yuko niba ukora ibibi wibaza ngo ntibimenyekana imbere y'imana byose birandikwa biraharurwa kandi bikabikwa ahadaca ahadata bigafutwa gusa mu gihe ufashe ingingo yo kwihana ingenzi imana ibarira kayini ati wewe rero ntabwo ukwiye kubana na beranda imana iramuvuma ati genda wangare nta n'umuntu nemereye kazokwica kayini agenda mu gihugu cy'inodi yiyubakiraho igisagara cyiwe buno bwoko bwabaye ubwoko bubi bubi bukwanya imana ibihe byabwo bwose nk'uko hariya mu gitabo cy'itanguriro igice cya gatandatu ku murongo waho wa gatanu haratubwira ariko imana ishimwe naho abeli yarapfuye naho kayini yari amaze kuba umuntu mubi mu rubyaro rwa adamu nyine yaramagaye adamu ati adamu naho wakoze icyaha kikaba kibaye n'ingaruka mbi ku mwana wawe ngiye kuguha uwundi mwana imana imuha seti seti aba umuntu imana ishima kandi ifata ingingo yo gukomezanya isezerano nawe ikigwa kitubwira ngo abana b'abantu n'abana b'imana muri ubwo buryo nyine abana b'abantu batangura kuboneka abana b'abantu baba urubyaro rukomotse kuri kahini maze abana b'imana nabo baca baba urubyaro rukomotse kuri seti ndaguhamagarira mugenzi kuzokurikirana ikindi kigwa kizokurikira ikigwa kizoba gikurikira kizoba kivuga giti ukora icyaha niwe wenyine azopfa ukora icyaha niwe wenyine azopfa kandi mugenzi niba wafashijwe na kino kiganiro ushobora gukora jende mu cyongereza ni rayiti hama kandi mugenzi niba ufise ikibazo cyane ikindi kintu wifuza gushyikiriza haba icyofasha twebwe cyangwa icyofasha abantu bose bazokurikirana kino cyigisho ushobora guca ucandika muri komanteri komanteri ziri pibulike zishika ku bantu bose barashobora nabo kubyisomera ariko ufise umutwaro cyane irindi jambo wifuza kudushikiriza riri personere ushobora guca uryandika mu butumwa tuzi canke ukadusaba imeri ugaca uyitwandikirako nuko imeri turaza kuyandika muri description y'ino videwo ikindi naco mugenzi rino jambo ni ijambo ry'imana ridasanzwe ni ubutumwa buhembura imitima y'abantu bose babyitabiriye maze bagakurwa mu isi buhoro buhoro mu gihe berekezwa mu bwami bw'imana nicyo gituma mugenzi ndaguhamagarira ikintu kidasanzwe ngo ukore partage kugira ngo buno butumwa ubuhe ko na bagenzi bawe bashobore kuburonka ko yesu akugiriye neza aguhe umugisha aguhe kwama umwizera ibihe byose nakire ijambo ry'imana intambara ikomeye igiye kuyigaragaza Mm-hmm. <laughs>